Doncs des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, òbviament eh, veiem el que està passant, com estan canviant els hàbits de consum, tant pel que fa a les televisions com a les ràdios, i en aquesta línia estem innovant en dues direccions. Per una banda, en el nostre model de distribució, mm, partint de ser canals de tele o canal, emissores de ràdio i estem entenent que som un mitjà de comunicació, una marca que generem continguts i que la difonem aquests continguts en un ecosistema molt més complex eh, que inclou YouTube, inclou xarxes, inclou web, inclou Smart TVs, inclou assistents de veu, podcasting, i és un ecosistema realment viu i canviant. Llavors, un és entendre, la innovació també està en entendre eh, com hem de canviar com a televisions i ràdios i eh, arribar a la gent a través de tots aquests entorns i això implica un canvi en el format, un canvi en el to, un canvi en la narrativa. I en aquesta direcció estem provant amb fórmules i amb tons molt més nadius digitals, molt més proper al to del creador d'internet. Estem fent uh, lives a xarxes, el típic mm, questions and answers, preguntes que la gent fa durant l'entrevista en directe uh, per aprofitar la interactivitat que ens permet el canal digital. Estem fent produccions exclusives per YouTube, com és el cas de Brico Heroes de TV3 o els adolescents ICAT de Catalunya Ràdio. En el cas de la ràdio hem fet una aposta molt forta pel radiovisual que ens permet créixer en impacte i créixer en desenvolupament de noves audiències a internet. En el cas de la televisió potenciem molt la creació de vent en el prime time especialment i tot el contingut generat al voltant d'aquesta creació de vent amb narratives transmèdia en molts casos, amb ficcions. Eh, és a dir, és canviar, en el moment que canviem el paradigma de distribució ens canvien els formats i els tons dels nostres continguts i és una experimentació constant Ah, no tenim el model, perquè el context és canviant. Per tant, el que hem de ser és ser àgils i anar fent proves per adaptar-nos a aquesta manera de consumir nova que té la nostra audiència.